¿Qué tal ahí familia? Acá es Capser desde Manizales, estamos aquí con Narus Ley, que es el THC estamos haciendo partícipes de uno de los muchos eventos que hay en este momento en la ciudad. La región se está moviendo y se está sacudiendo gracias, Parce, a la intención, a la intención real de los hip hopers. Un abrazo bien especial para la gente de Rap del Eje, Parce, que está haciendo posible que canalicemos todo este, este talento, este rap que hay en la región. Ya saben, es la 104.1 FM, Parce, tienen que hacerlo, es la emisora desde Chinchiná, participación colectiva, envíe su música, Parce, póngase en contacto si es hip hopper, de yeah, Yeah, gente, no apoyar lo que es rap del eje, ¿sí? Acércate de todo lo que estamos por ahí posteando, que vamos a estar bastante este, animados para que se lleguen a inscribir en los sites, para que manden sus temas, para que tengas tu, free, tus pistas gratis. Y mucho apoyo también a la gente que está empezando, así que no te despegues Rap del eje. Claro, en la casa,